خدایا وطن وارا تو کای وجود از مادر بیچاره تا کای آها جدا از مادر بیچاره تا کای ها جدا از مادر پیر و پرشان هیدا خاگی کشور بگانه تا کای آها دا خوگی کشور بگانه تا که ها مسافری مرو ما در کو و وی امی اکسم بیگر پیش خونی گا کو آها امی اکسم بیگر پیش خونی گا کو ها سواد ندرم کنم یا خد روانه و اول من مات پرسان از دیگا کو آها اول ما مات پرسان از دیگا کو ایشی برای پدر جان حلالا در جانم چیزم تا کشیدی ویزی باری ما چی دارا ندیدی آها زیباری ما چی دردارا ندیدی ولم ده پدر بیمارو گشته وی از و باد نان دانیم زارو گشته آها و باد زار زارو گشته حلالا جندی دیر زنگ زیده از خانه وی مارا مرا برا بگانه آها مارا مرا برا بگانه هادي دمشق الخزادة دوري تمشي وموغا لاليتو كيما يدخنا آه موغا لاليتو كيما يدخنا هلا لا خداوند کریم و مهربان و برادر دستی راسی هر جوانه آها برادر دستی راسی هر جوانه <clears throat> هران کس کی برادر داشته باشه و مثل آینی فلا در جهانه